علشان ولا اي تعب كل الناس عندها account على ويكيبيديا دلوقتي في حد ما عندوش account يعني هنا عندنا ثلاثة account اثنين account في account خلاص اوكي يبقى احنا كده الدنيا تمام جدا ان احنا عندنا كل ال accounts موجودة فاحنا مش محتاجين نشتغل مش استخدامات تاني بالنسبة لل الصفحة بتاعتنا على ال dashboard دلوقتي هي دي اسمها بيكي جاب معرفش 2019 اه ويكي جاب مراكش 2019 دي اللي هنضيف فيها اسامي المستخدمين بتاعتكم واي مقالات هتدفعوها النهارده احنا السيشن موجود حوالي ثلاث ساعات اي مقالات هتدفعوها النهارده هتضاف للكامبين بتاع الويكي جاب وهنطلع ان شاء الله الاحصائيات منه بنهايه ال session المجال النسوي يعني موجود في ويكيبيديا من زمان جدا انا هتكلم عن نفسي والشغل اللي بنعمله في ويكيبيديا ده من 2014 ابتدى بالنسخه خمسه من برنامج التعليم كان في برنامجين موازيين في جامعه القاهره وجامعه عين شمس الاثنين في مصر رجعنا 2015 كان في مسابقه ويكي ويمن آه، آه، مسابقه ويكي ويمن دي او ويك آه، المراه برنامج <laughs> المراه دي كانت في 2015 من ديسمبر 2015 لنوفمبر 2016 كان اربع جولات على مستوى الوطن العربي كان بالتنظيم بيني وبين صديقتي العراقيه ربان آه بعديها ب 17 ما كانش في حاجه تقريبا نسويه كنت هي مسلمات فرديه جينا في 2018 كان تنظيم ويكي ده من السفاره الخارجيه السويديه وسفاره السويد في كل الدول العربيه او في اغلب الدول العربيه آه ونظمنا ويكي جاب وبعدين بعديها على طول في نفس الشهر 15 كانت 8 مارس 2018 اللي هو بالتزامن معين العالمي للمرأة وجينا بعدها في 15 مارس 2018 نظمنا مسابقة المرأة والفنون آه، المسابقة قعدت حوالي شهر ونص طلعنا منها مسابقات حلوة جدا ما بس العرض يبقى شغال في طريق النتائج آه، بعدين بعدها برضه في شهر 9 وشهر 8 عملنا تعاون سيدات أمريكي كانت أول جولة للوطن العربي ده كانت فيها أرمينيا إيطاليا الأرجنتين آه، والكاميرون وبرضه كانت فيها نتائج كويسه جدا حوالي 15 يوم طلعنا نتائج كويسه كان 11 مستخدم و87 مقاله جينا بعدها السنه دي كملنا برضه في الحجاب والفن والنسويه الكلام ده كان في شهر ثلاثه وبرضه كانت النتائج بتاعته كويسه جدا ورجعنا تاني لتعاون سيدات الويكي في شهر من 20 8 ل 20 9 السنه دي وبرضه النتائج بتاعته كانت كويسه كان 13 مستخدم و125 مقاله فما زلنا بنكمل يعني الفكره انه الحاجات اللي احنا بنعملها اللي ليها علاقه بالبيت ده واللي هي مدعمه او مدفوعه من من سفاره السويد او وزاره الخارجيه السويديه وسفاره السويد في في كل البلدان دي حاجه كويسه جدا جدا ان تيجي المبادره من من بلد يعني ليها اسم ان هي تساعدنا ان احنا نتجاوز الفجوه بين الجنسين، طب هي اصلا الفجوه بين الجنسين وضعها ايه؟ احنا عندنا حسب الاحصائيات عندنا آه، من كل 10 محررين عندنا تسعه رجال ويعني نسبه تسعه لواحد تسعه من الرجال مقابل واحد واحده سيده بالنسبه للمحتوى في اربع مرات المحتوى اربع مرات الضعف اربع مرات ضعف المحتوى آه، يعني المحتوى الذكوري اربع مرات ضعف آه، المحتوى النسوي مفيش نسبه تناسب خالص فما زلنا ما زلنا بنحاول ان احنا نقلل الفجوه دي ويعني الحمد لله نتائج كويسه الى الان يعني نتمنى ان تبقى مدفوعه اكتر واكتر وان احنا نلاقي نساء كتير موجودين معانا ويشاركوا ونبقى في عائق في اي حاجه. طيب اصلا يعني مش عارفه كلنا عارفين الويكيبيديا ايه اللي بنعمله في الويكيبيديا؟ ايه هي الويكيبيديا؟ يعني عندنا المعلومه كامله انا عارفه الويكيبيديا وما ما اعرفش شنو عندي رحله لاقي في ويكيبيديا. اوكي نفس السؤال. طيب تمام هي ويكيبيديا موسوعه حره مجانيه ما فيهاش اعلانات متاحه لاي حد اي حد ينفع يحررها يكتب فيها تمام عندنا سياسات بتحكمها الموضوع مش مش يعني اي حد اه ينفع يكتب بس في ده يعني بنتحكم فيها الى حد ما لو في اخطاء اي حاجه في سياسات عندنا بتعالج الموضوع ده طيب هي دلوقتي ويكيبيديا احنا دخلنا النهارده في حوالي 958000 مقاله طب احنا لما نبص ان احنا عدد المتحدثين 422 مليون آه، محدث آه، باللغه العربيه عدد المنتجات 950 او 958 الف مفيش نسبه خالص مفيش نسبه خالص بين عدد المقالات على ويكيبيديا وعدد المتحدثين اللغه العربيه ف ان يعني الناس يمكن مش مؤمنه فكره التطوع بشكل كبير فانا الفكره ان احنا بنحاول نعرفها للناس ندفعهم ان هم يتطوعوا لان احنا كلنا متطوعين محدش بيشتغل آه، بيعمل مستحملات مدفوعه كله تطوع آه، ويكيبيديا بتتأرجح ما بين المركز الخامس للمركز العاشر الأكثر زيارة على مستوى العالم. هي ترتيبها رقم 16 من عدد المقالات والتسعة من من ناحية العمق آه، فيما يخص المقالات المختارة والجيدة والجودة تمام؟ آه، ايه تاني ممكن نقول على ويكيبيديا؟ زي ما قلت أي حد ينفع يشارك فيها من غير أي قيود مفيش إشكالية فيها خالص. طيب حرة مفتوحة للجميع مش مصدر معلومات أولي احنا في المجالات الأكاديمية بنقول هي مش مصدر موثوق ويكيبيديا نفسها كاتبة كده يعني ويكيبيديا ما بتضحكش على الناس لا ويكيبيديا نفسها كاتبة إن هي مصدر معلومات أولي مصدر يعني أنا ما ينفعش أكون بعمل بحث علمي واروح أوثق من ويكيبيديا بس في حاجة في ويكيبيديا بقى المقالات المختارة والجيدة حتى المقالات العادية فيها قائمة مصادر ومراجع قائمة محترمة جدا جدا اقدر اجيب المصدر يعني مثلا معلومه ان عدد السكان في المغرب كذا مليون ففي عندي المصدر انا عايز اثبت المعلومه دي بنزل للمصدر اللي تحت وبطلع بتاكد من صدق المعلومه فدي الميزه بتقدمها لنا ويكيبيديا ان هي بتحط لي المصادر والمراجع يعني انا مش هوثق واقول المعلومه اللي انا جايبها من ويكيبيديا بس في نفس الوقت هقول المعلومه دي انا جايبها من المصدر الفلاني حاجه ثانيه ويكيبيديا في المصادر آه، مرفوض فيها تماما استخدام المدونات والمنتديات يبقى لازم المواقع الرسميه الصحف المجلات الرسميه مش اي حاجه بتتحط على الويكيبيديا فما تحطش مثلا يوتيوب يوثق لي المعلومه تمام فعشان كده بيبقى يعني الى حد كبير احنا بنحاول ان المحتوى بتاعنا يبقى موفق بشكل كويس جدا ينفع الناس تقدر تعتمد عليه يعني حتى على الاقل مصدر معلومات اولي يفتح لي الافاق بتاعتي وصل لي اي حاجه انا عايزها فاحنا النهارده في في السيشن بتاعتنا عندنا عدد من المقالات عن سيدات من المغرب هيبقى في ثلاث لغات هنمشي بيهم اللغات بتاعت المقالات هنمشي بيها النهارده اللغات اللغات في مقالات مش موجوده في العربي في مقالات مش موجوده في الانجليزيه في مقالات مش موجوده في الفرنسيه فاحنا عندنا حوالي 70 مقاله هنشتغل عليهم طول فتره الورشه اللي هي حوالي ثلاث ساعات ان شاء الله هنقدر نخلصها كلها وطبعا يعني في نتيجه كويسه النهارده على اخر اليوم باذن الله فانا بس عايزه من حضراتكم يعني احنا ممكن عندي ورقه كده اكتبوا لي بس ال accounts بتاعتكم الحسابات بتاعتكم عشان ادخلها على ال dashboard. ان احنا ال dashboard بتاع النهارده اسمه ويكي گاپ مراكش 2019 الكلام يعني ده اللي هنوثق عليه النهارده الحدث بتاعنا طبعا اي مساعده احنا كلنا موجودين في نسيمه في انا في علاء في ايان طبعا وفي كمان كلمه ترحيبيه من سفاره السويد Uh, so if you guys would like to say something from the Swedish Yeah, yeah, of course, of course. I'm, I'm uh, Jonathan Henriksson. I'm, uh, you have the microphone? okay. I think you can hear me. Okay, yes. uh, I'm Jonathan. I work at the Swedish embassy here in Morocco. um, very happy we can do this event today together. Uh, we've been working on this together with uh, UNESCO, who couldn't be here unfortunately, uh, and with Wikimedia Morocco, and uh, we are also very grateful that we could do this in the framework of the Wikimedia conference uh, that you're having here today. And um, I think that Wikipedia is a really important instrument. I use it personally several times uh, every day, and I think there are millions of people that do that. And, because it's such an important and, and, and, um, useful instrument to access information, to find out about what's, what is out there, it's important that we address one issue, which is the gender gap that exists on Wikipedia. And uh, the statistics I have is that there are uh, nine articles out of ten on Wikipedia are about men, and only one out of ten are about women and also that there are many more male editors on Wikipedia than female editors. So there is a gender imbalance, and I think that is what we want to address uh, by events such as these. In the past two years, there have been, if I remember correctly, uh, events in 60 countries, Wikipedia events. 60 countries, and there have been 27,000 articles produced about women on Wikipedia, so it's, it's a substantial effort. I think it is, it is really making a difference. And I hope we can add a few more articles today. Here, that's, that's the aim, of course. Uh, just briefly, why, why, why, are we doing this? As, uh, why are we supporting this as Sweden? Uh, well, I mean, gender equality is a very important policy aim for the Swedish government. We have a government that calls itself uh, the first feminist government in the world, meaning that they are uh, uh, there's an equal number of female and male ministers in the government and gender equality is a central policy aim for, for the government. And our foreign minister is conducting a feminist foreign policy. Uh, so uh, this is this is uh, one of the initiatives we are taking to support in a small way uh, increased gender equality. And I know that UNESCO, who are not here, they are working a lot on these issues as well this is, of course, not only a Swedish concern, but a, a global priority. We have the Sustainable Development Goals, um, and gender equality is one of those. And UNESCO is working uh, in, here in Morocco and in other countries on increasing uh, the representativity of the media industry, uh, more coverage, um, more gender balanced coverage in the media and more female journalists and they're also supporting uh, girls' education and other things. I wanted to mention that this is sort of some of the background of I, I really want to do this. And um, really great that you all volunteered to take part in this workshop. And a few more people actually registered, so there, there might be more people coming along as Hopefully. we, as we uh, sit here. But uh, let's get started. Uh, yes. Yes. Thank you. Um, so do you have any other questions right now? So there's a wiki gap, right? Out of every 100 articles about human beings on Wikipedia in English, 85 are about men. Only 15 are about women. And on Wikipedia in Arabic, what do you think the difference is? Only 4% of articles about uh, of articles on Wikipedia in Arabic are about women. So the wiki gap is even uh, is, sorry, is even bigger in, uh, in Wikipedia. So it's very important. So the goal today is to create some articles about women and to introduce you to, uh, to editing on Wikipedia. So hopefully you continue uh, because representation is power, right? Um, what else? You want to media? Um, we just need to get connected. آه، كلشي عنده حساب ياك في ويكيبيديا آه، كلشي دخل الداشبورد باستثناء ايمان باستثناء ايمان سامي ايمان انا بس عايزه اوري حضراتكم فيديو كده احنا ليه برضه بنكتب انا همشي آه، أنا عندي واحد كيف. او بصيت وانا انا آه، information. Never before have so many had access. to so much knowledge. But it doesn't always represent the true picture of the world. The world's largest encyclopedia. Wikipedia, Men provide about other men. Nine out of ten editors are men. Just 20% of our reviews are about women. We can change this. Together. Yes, I had an Wikipedia. قولي حروف الرب ان واي وبعدين ازاي انا بقول لك فيها انا بقول لك الباقي انا عايزه بس الناس اللي مش عارفه ازاي تكتب على ويكيبيديا تقول لي وانا هوريها ازاي تكتب على ويكيبيديا مش عارفين تكتب على ويكيبيديا ازاي طيب احنا عندنا الصفحه الصفحه الرئيسيه لويكيبيديا تمام هيبقى في عندكم فوق على الشمال طبعا عشان انا بس بشتغل على برنامج مختلف دي عندكم اشرح رسائل ويكيبيديا هتلاقوا هنا ابحث في ويكيبيديا ابحث في ويكيبيديا او اكتب ار ماشي دي دلوقتي الصفحه الرئيسيه لويكيبيديا تمام الويكيبيديا عندي على عندي على اليمين اقصى اليمين فوق في حاجه اسمها ايقونه اسمها ابحث في ويكيبيديا ايسبنشيو هيطلع لك باللون الاحمر هتضغط عليه هيظهر لك الصندوق بتاع التحرير بتاع المقاله نفسها ممكن تضغطوا يعني تكتبوا دلوقتي في صندوق البحث هنا اسم المقاله وهيطلع لكم هيطلع لكم باللون الاحمر وان هي هذه الصفحه ليست موجوده هل تريد انشائها؟ تضغط على تضغط على الوصله الحمراء هيحولك لصفحه انشاء المقاله تطلع لي صندوق حتى فيه المقاله هبدا اشتغل فيه دلوقتي هنشوف النتائج كلنا مع بعض فممكن تعملوا الخطوه دي دلوقتي أه. دي الصفحه بتاعت ويكيبيديا ده اللي انا كنت بتكلم بنعتذر على التاخير التقني خارج عن ارادتنا دي دلوقتي الصفحه الرئيسيه لويكيبيديا تمام كده عندي فوق على الشمال طبعا عشان اوريكم من الناحيه الثانيه عندي فوق على الشمال ايقونه اسمها ابحث في ويكيبيديا تمام كده شايفينها عندي فوق على الشمال ابحث في ويكيبيديا تمام في الصندوق ده الايقونه دي هكتب فيها اسم المقاله اللي انا بدور عليها اللي انا عايز انشئها تمام فلتكن الشخصيه اسمها فاطمه كلب او مثلا منيا بنت كلب على حسب اسم الشخصيه اللي انا هشتغل عليها هكتبها ابحث في ويكيبيديا حواليكوا دلوقتي هتطلع مثلا اذا افترضنا ان بغينا نكتب على طبعا انا ممكن ممكن مقالة عن ولاء واخا آه انا كتبت الاسم هنايا شتو؟ وكان نضغط على انتر اوكي وهناك هنا اصحابها ولاء عبد المنعم غير موجودة يمكنك أو يمكنك إنشاؤها إن لم تجد موضوعها في البحث فنضغط هنا على الاسم الأحمر فنحن الآن في آه، مساحة الإنشاء احنا دلوقتي في صفحة الإنشاء احنا عندنا اثنين آه، نظامين بنشتغل عليهم عندنا في حاجه اسمها المحرر المرئي وتحرير النصوص او محرر النصوص احنا بنشتغل على التقليد اللي هو محرر النصوص مش ده فكل واحد عنده الموضوع المقال اللي بغيته ياك اوكي فعفاك عفاك اكتبوا الاسم آه، في السيرش بوكس آه، صندوق البحث تكتبي بالفرنسية واخا فاكتبي هنا اسم الشخصية هنا هتلاقوه اه مزيان <laughs> اسمحي آه، آه، يعني. ايه لاختي طيب دي الصفحه اللي احنا دلوقتي بتظهر لنا وعشان نكتب فيها المقاله تمام كده عندي فوق عندي فوق شريط شريط الادوات شريط الادوات اللي انا هكتب فيه مجرد ما عندي فوق اللي هي الايه اللي هي دي ولكن الاخص تكتبي اللي هي الخط سواء طويل آه. او مائل تمام وعندي بعديها علامه الوصله الوصله دي اللي هي الوصله الزرقاء او الوصله الحمراء الوصله الزرقاء بتاعت ان هي مقاله موجوده في الويكيبيديا بمعنى انه مقاله عن المغرب هلاقيها في الويكيبيديا بمعنى هلاقيها وصله زرقاء دي كل دي مقالات ويكيبيديا والوصله الزرقاء بتبقى واحده من المقالات دي تمام الوصله الحمراء هي مقاله غير موجوده على ويكيبيديا تمام كده ده الفرق بين اللون الوصله الخضراء الوصله الحمراء والوصله الزرقاء عندي استشهاد اللي هو توثيق المقال المصادر وعندي ادراك بيبقى في منها ادراك صوره ادراك خالص يعني حاجات كتير جدا تمام فانا دلوقتي اللي هعمله ايه ان انا هبدا اكتب هبدا اكتب ايوه المحتوى بتاعي وعندي حاجه اسمها اذكر معينه يعني. نعم انت ليه الصفحه عندك بالشكل ده؟ ازاي؟ انا احكي لك معين بس السيده ما عرفناتها متى تزادت ضروري لا بس انت خلاص بس كده اه عندك الاكونت بتاعك دلوقتي فاهم اسم البطل البطاقه هنا Thank you. طيب اه قولوا لي كده عايزين ازاي يعني بينزل بقينا بقينا تنزيل هذه واحد يمكن انا اول مره يعمل اشاره لا لا مش مش يأثر ورا ما تحسبين تعملي يعني تشوفي الاول ولا تقدري تسالي لا خلاص الداشبورد لا انا انا هضيفهم دلوقتي على الداشبورد انا هضيفهم على ال dashboard اوكي مش لازم هم عايزين مساعده نعدل لا انتوا كتبتوا صح؟ لا ده كان اللي كان بس باش دير between normal text and it's a special code. So the, uh, the visual editor, it, it, uh, you don't see the code. that sense? Oh, so en Je en après لسه المعارف نعم انا اخذت حاجه حاجه اه ما مفيش بالعربي ما اتطرفتش ما فيش اه طيب, طيب، تمام مش ده المعلومات الموجوده اسمه فرنسي اه ده اللي انت هتكتبيه زي مقاله اسمها فرنسي اه تمام اكيد مفيش مشكله عايزه بقى نخش الويكيبيديا الفرنسيه نفسها وعشان تعرفي صح؟ création صح كده هتبداي تكتبي هتكتبي وبعدين هت يعني هتضيفي المحتوى هنا وهتعملي بابلش للصفحه C'est D'accord. Ça fait شوف هنا سمحتي انا كنزين ايه فاطمه هي فاطمه العياش ممثله جيدة ممكن اساعدك بقى ان هو فاطمه تعلمي على فاطمه العياش اعملي ايه اقعدي كملي الاول كده تمام اي خير بس <laughs> انا مكسبش الجمله صراحه مثلا في محرر المستقبل عندي خديت معلومات ولكن هنا هذا راجع عادو بغيت شي حاجه زعما يعني مرجع يعني جامع ديال المرجع باش تعادلي بغيتي تعدلي ياك بغيتي تعدلي شنو انا ليش انا خدامه الايد كان كان طبعا ما كتعطيناش هذا نفس الشخص شنو لا اكيد احنا نزرعها اه اه دي احنا نزرعها طب ايه رايك اه انت عايزه عايزه ترتيب انا مثلا عايزه الافلام دي زي كده كاين دابا شويه ديال الافلام ديالها اه دي ما لهاش علاقه بالالف انا ممكن ادخل دلوقتي بس عايزاك من الاول واش واش عندك معلومات اه واش مراجعه اخرى فيها شي حاجه واش واش هاد الشخصيه آه، كاينه في آه، القائمه ديال السيدات آه، كاينه خليني نشوف شو اسمها إيه. فاطمه ياشي اوكي هنا فاطمه إيه؟ لا انا عندي زميلتي اوكي خديجه الوقت تأتي لها بإيش كده اكتب كده يعني اه بالظبط كده بصي لو عايزه تعملي الادوات في مجازها بس هو من النت تشتكي تكتبي لو عايزه الجزء الاولاني يبقى بالاسود بتدوسي على العين يعني بتكتبي كلمه بتدوسي على العين خلاص اوكي توكلي الله انا هسجل دلوقتي اسامي على تعملي على هذا الموضوع حسب دير البحث لكنك تروح من عندي أحسن ما تلاقي شخص شخصية أخرى وتكتبي عنها الشخصية حيت بغيتي تكتبي بالعربية ياك يعني. فهذه المقالة ديجا كاينة اذا آه، كان سهل تلاقي معلومات جديدة تقدري تدير بحث تديري بحث وتلاقي معلومات آه، جديدة ولكن آه، كاين بزاف المقالات ديال السيدات ما عندهاش شو سميتك؟ فاطمة آه، ففاطمة كانت تكتب عن شخصية الشخصية ديجا عندها مقالة آه، وأنا قلت تقدري تديري بحث آه، باش تجيبي معلومة جديدة وتضيفيها للمقام الأصلي ولكن أنا اقترحت باللي هي تكتبي عن موضوع جديدة شنو رأيك؟ أنا آه كاين هنايا ياك ممكن بس اسال في انجينات زميله كانت شي جديده؟ ايه لان انا بس بعمل confirmation على الاكونت فالاكونت بتاع الكورس ده بس عشان ما دخلتيش لسه على العربي كله بتاع الفرنسي بس صح؟ آه لا ما عنديش عربي عايزه اوريني اسم الاكونت مكتوب لا لا خليني الصفحه اللي كانت اللي فاتت عندي اه لا اسمك ما في اي e ال في الاول وهنا الويكي حساسه جدا بكل حرف لو الحرف فيه حاجه غلط ما بيطلعش اي او الاسباس انا كلها ماسكولا آه، او مايسكولا كبير أه، كتبتها كلها اه اه ال اسباس اه ال أه، اوكي اللقب الاول اللقب الاول جهاد الاسلام دابا نحاول نشوف واش بقى البيت هذا اه مكتوبه في الورقه حاجه مختلفه خالص لا ايما تي تي اتش بعد تي اتش ايه آه، تي اتش اي او يو هي اه لا احنا كنا بنكتب ال account هنا اه لا لا هذا username اه هو يوزر نيم ما هو انا عايزه اليوزر نيم اوكي دونك طب يعني هو ده الاسم كده صح؟ نفس الحروف ولا لا ب ب ب او ماشي ب اي اه اه, آه، اوكي اوكي واخيرا هو اليوزر نايم صافي أداء احنا ضيفنا دولا آه عبد الله عبد الله مين عبد الله؟ اوكي جريئة كنظن انه وصف لي سوبجيكتيف شويه شخصي ويكيبيديا من الاحسن يكون يكون في اقصى درجه آه، داك ال- الاوسط نحاول تكون Uh, محادثه so everyone, up on the board, you can see some of the statistics about the events so far. So far, three articles have been created, three edits have been made. Uh, sorry, three articles have been edited. There have been 26 total edits, uh, 12 editors, and uh, a lot of bytes have been added, like 5,000 bytes. So the objective uh, today, if we can, is uh, let's see if we can make, we have 12 people, so let's see if we can make 30 articles. 30 articles today. Do you think we can do it? Inshallah. Inshallah. <laughs> if you have any questions, please ask some of us. اوكي اه لا انت اوريدي دخلت انا دخلت اه Yeah. هذه بايزون اللي صوت صوت لا ولكن ما خدناش من بالنسبه لنا شي حاجه غادي نديرها غادي نديرها مثلا الا درت شي حاجه هما ديجا كتبينها حضرتك كاينه اصلا في المقر انت هتاخدي تاني فاذا اي مساعده عشان اي هيلب يو نيد اي هيلب يو نيد اي هيلب تعالى طيب نفرش تعالى انا واحد في المراجع اه, آه. let's speak in French or English. No, I can speak French. Arabic, Spanish, English. Arabic because Egyptian. Okay, okay. فلنحاول إضافة المراجع. هكذا. Oui. Yes. الهدية المعروفة. In English. Okay. باش تعرفي teacher speak Arabic and best in the Arabic. So, I just translate uh, from the English version uh, uh, French to French. It's automatic translations, uh, but I just. عملنا تحيه مرئي الترانزكشن من English لفرنسي. اه بس هي اللي كتبت كل ده صح ولا هو بيظهر هي عملت التعديل بس. البرنامج تحرير مرئي طب هو فرنسي. اه, آه، <laughs> لا انا مصريه زويل. في حد اشتغل في حد اشتغل على جوه ما ادوش اي حاجه خالص مفيش مقاله لا في مقاله بس ما فيش معناها جايز ما عرفش يعملها انا ما بعرفش اعملها لا احنا عرفنا نعملها بس بسهوله دي شغلتها بقى <laughs> بالنسبه للمصادر المصادر اه, اه. الضرب التاريخي تجي مني لا حاولي خليها تعمل مجهود حاولي انا ترجمت ترجمت بطريقه اوتوماتيكلي و حاولت صافي وصلت دابا لا المراجع يعني المراجع لا كويس المراجع ما اوكي Okay, so you need to publish. Uh -huh. Let's uh, let's uh, invest. Okay. see. You find no no. Oh, you, you, you search. You're looking oh. for. Uh, oh. Did you try to find a uh, reference in, in French? No no. I didn't. Just Google. Just Google the article in. Uh, uh, Google the article. Okay. in uh, in uh, engine search to find if there is uh, uh, any references, any topics related to your article, you can attach it. You can make it as a reference. Even I didn't use it. Yeah. التركيب وين انا سهلتها قلت لها اقري المقال لو شفتي معلومه بتويت الحاجات المكتوبه في ويكيبيديا تعملي خلاص تعرفي طيب. طبعا ايه فهي كده وهي بيتموا يعني هكاك لا سي با بيتموا نو سي با بيتموا باغ اكزومبل الا قلنا مثلا قلتي في لارتيكل اللي اللي الى ذات الفنيه إيه؟ حنا اوكي باش ناخذ كمرجع فهمت And I, and second family, you need to end this school because we already will create the article now. So sometimes the system or for that I need to introduce Okay. Need to come, is Uh, Just to come And make sure that some information are mentioned in the in the records in the source. Now, when say that uh, Zapolan is uh, is born on uh, December, okay, just uh, I give the name and add it as a reference in the Wikipedia article. كملتي انت لا انا هي اوريدي كان موجود بس ممكن يستخدموا المحرر المرئي ممكن يستخدموا المحرر المرئي آه، بس هو ان هم يقدروا يدوا طبعا الطريقه التقليديه هي ريفرنس هنا لا دي رب الايد تحطي الاكزامبل تحطي المثال تعملي توليد يعني قرر الملك اشرح لهم أه، وصله داخليه الاسم اه بصي عندك هتسميه الواو اذا شفتي في لارتيكل كان لارتيكل مكتوب حتى واحد الطابلو ايوا أه، خلاص هي طلعت الصويره ديالها إيه. بس عشان ما فيش سبيس انا صلحت لك ما فيش سبيس بين الواو ولا تلعبي في الحروف شوفي انت ما مش لازم تلعبي في الحروف خدي اي سؤال بس ويعرفي الخط لا في الدروات هنا لا ما عرفتش ما لا في الدروات انت قاعده À la fin, de l'oral. يد إيه، ما طويله هذه يد إيه، ما طويله هذه ما طويله طويله شويه هنا في صندوق المعلومات نحيد آه، هذا نديرها الجامعيه ممكن غير يعني غير الاساس غير نحي نختصر اه وخليه هنايا اوكي تخيلي Thank you. See it <laughs> in my handbook. Dopo كي تلقاي اسباس بيناتهم ما تكوني باركه على والو وغادي تجي تانترودوي سيري دابا الاستشهاد هادي الي كولي لو ليان ديري ياسمين ياسمين هذا بقى هذه حدة حدة ذاتية حدة مش ذي ذاتية في واحدة خلاص هذه خذي هذه كوبي لا tu as publié déjà voilà جهزته مرجع اعملي بقى نشر التغييرات هنا بيطلع لك ده عشان بيتاكد ان انت آه، شخص مش حاجه آليه فعشان كده Is it cool if I do the link over here to show her how? Yeah, yeah, yeah. Okay. Okay. أنا عايزة زينة. أوكي. فين القمر؟ عايزة أقول لك طريقة أنا عايزة أخد جنب بصي العناوين الأول بتعملي على ماشي محتاجين بس ناخد ده الطبيب عشان انا عايزه احولك على محرر المرئي تعرفي اديك القلم على خدي كامل خلاص كده مأكدتيني خدتي كامل صح؟ ها ايوه بالظبط احسن نخرج وما يرجعش تاني ايوه بس اهي اصلا حطيتي عليه حتى هذيك عندي انت اصيله مش مشكله صريح سيبوها انت عارفه الصيدليه هو ديجا كاين هو جبتي هذاك وعدتي فيه اه هو داك قلت لي يضرب كنت انا درت من الكتبين ديال العارف قال لي هو اللي ديجا هو كاين دابا حتى كيكون شخصيه تعلم عليك شخصيه تسالي بغيت ولا Right. We use the same. we don't have one now. channel, right? We don't have one collective community channel. If you want to go to the community so we just had a, a session um, where people from Morocco, um, but the Arabic uh, channel were talking about uh, software they were migrate for everybody, which they started to not their own problems, which is what they're doing. These concepts are really uh, to help them get started on these kinds of things. Recently, So I, I don't know if that's necessarily a regional uh, uh um, uh, uh, program. I think from the examples they gave, that was the definition cross-regional. But it's, it's an example of something where multiple parties came together and identified something that where there's a capacity and a need and an opportunity to build that to turn that into essentially a program. I think that's an interesting point because it, it also shows that there's only maybe a perception of lack of innovation. Mm-hmm. they just did that they, they have very articles according to the size of the font, GP, etc., etc., etc. And uh, it would be very beneficial uh, to have uh, Wiki Arabia month or Wiki Arabia week in order for all the, the different user groups to try to cover these gaps. So my role is more in uh, analyzing, showing the gaps, and I think that one can work in this other side and uh, see how it would work. Um, and on the, on the one hand, it would be hard export around Wikipedia, but on the other hand, it would be also to export or to encourage everyone else to, to, cover these gaps because the, the overall um, impact of uh, Arabic cultural context in all the Wikipedias is even more than the additional context just to have a, a relationship of uh, proportion. This means that uh, there is a very long field to run. So that's one thing. what is what is uh, I just see the logo every time I hear it. What's Wikilab's uh, Never uh, seen that. Oh, but I do Oh, um, because we live in so many cultural aspects uh, So it would be basically something like Wikilas Manigos. Uh, yeah. Inspired by... Same concept. Frequency, yes, exactly. just pictures, though. Oh, not necessarily. I think it was more like writing articles. Articles. Yeah, yeah. As far as I remember, they wanted to write articles about things. Um, I like. Uh, is this, the, would this be a program tailored to the needs of the community, or is this not so much something that's I don't know what the needs are. <laughs> I, uh, I think we just came up with this because uh, you know, people are interested in writing about this uh, very holy time of the year. Mm-hmm. I don't know what the needs are. <laughs> I, I think we just came up with this because uh, you know, people are... Which regional groups do we have represented here? Tunisia, Morocco, Egypt. Egypt. There we go. So that I me in my space, uh, the one that talked about Elena yesterday, like to cute space where we can share information or events without like on the mailing list and uh, like more easy place to access the information. Uh, I think it could be a good idea and the thing is that on the Arabic nation, there is like some they are pretty much close to each other, but there are some specificities. Countries, for example, like Morocco, Algeria, Tunisia, they are except for Arabic, of course. So there is like some particulars in these three countries. The rest of them, Egypt is pretty much like the link between them. <laughs> uh, there is some kind of lack of uh, contributors from the both in uh, countries, expression or some prospective tourists to have information where people cannot really uh, do all these uh, uh activities with the uh, association or uh, because for example even if we wanted to organize with Arabia in other places we find it difficult to, to do it in uh, first one was in one was in then it was in I'm not sure because I know with adults adult schools, school, so we have age restrictions. We couldn't go into this program if we wanted to. I don't know, I'm not sure, I can find out if uh, this can spread to include schools from the Northern African region. It's an official program, it has funding. It, it, also allows for exchanges. Uh, and somebody could run uh, uh, focused on Wikipedia. another program. Have you heard of this? Yeah, yeah of course. I mean, mm-hmm. I, I, I know of some schools in Morocco that they are basically sending students and receiving students from Europe. Ah, but so not, not like within the North African, between countries in North Africa. It's less common. More, it's more common to send people to Europe, to Europe and ah, receive. but not within Wikipedia context. It's more like engineering schools, uh, some high schools as well. It's more of a, oh, a linguistic and cultural mm-hmm. like exchange. I'm quite sure both of these, Twinning in Erasmus, would be very open to a project that was themed around Wikipedia. I can find out more information and send the contact point, send Felix maybe and he can uh, disseminate. Um, uh, this actually brings me to like a, a point which is the, the awareness of actually um, replicating is problematic actually. Much more, when, when you try, for example, to, to, to replicate Michel's monument or some, something that, that you try to adapt to the local, local, local context, you still find that it's very complicated to, to, to do because there is no like foundation for that, let alone having your own experience to bring up, bring new, new, new ideas and, and lead a new project that is unique in, in the international community. So I, I do think that the foundation is basically having an awareness and spreading that the knowledge that we have. Uh, we have an obligation to, to, basically start our own spreading of free knowledge before uh, bringing up new ideas and new ways of, of, of spreading and creating projects within Wikipedia community. Uh, re replicating, I, I think it's problematic, but it's more problematic the, the, the foundation for, for, for bringing new new ideas, bringing new new new, new initiatives here. Uh, I'm basically uh, taking for example, Wikilove's monuments. Uh, it's not really 100% replica because, for example, in Morocco we do have very specific types of monuments. And we do have very specific context when it comes to open data. It's, it's not like in Europe or in other countries they have a full program for open batch upload to Wikidata and then you have the list. We do have more challenges, challenges than just in replicating, let alone bringing a new idea. We, we can do Wikilabs masks, but but we still find problems just with like, monuments in general or replicating ideas from others. I, I mean, uh, something like like this, going to schools, having partnerships within Wikipedia can can bring about this this awareness to students, uh, which, which will be basically transferred from generation to other. Yeah, also in the context of partnerships that people already trust. And, uh, because it's a common secret that many people don't trust. They use something that is trusted, established, okay? Like, like that was what I said. There are other examples too with other communities. Like I know for sure Erasmus. Everybody trusts everybody wants to go to embark on the Erasmus uh, project, uh, program because it's interesting, it's engaged. Regional academic uh, uh, courses, so they're, they're, more, they're more able to learn. And I think it will be easy to, to, to attract. Especially with the tutorial. They, they, they're like used to learn through internet. So if you even this, that, uh, for example, uh, you're, I don't know, you're a political student in political science or medicine or medical science or etc. You can, for example, uh, I don't know, uh, invite them to um, read, for example, I don't know, articles uh, in their domain, and then uh, invite them to translate them. But of course, giving them like a small. That would be part of the education. Yeah, yeah. So job, official contacts with ministry, according to that experience, uh, oh. basically by We are having the teachers I to start using uh, Wikipedia uh, or the wiki uh, or pro project as a tutoring as a, as a tutoring tool, as, uh, even as a as a tool where students